Hör mal gut, zu, hör mal gut zu, ohne Product Placement und Marketing Aha. Sind wir auf Straßen King, weil Kids unsere Phasen sehen yeah. Hip-Hop ist Maßen, nee, mega trendy wie Nasenringe Tasten klingen Backstage, war vor der Bühne Master Das ganze Jahr lang Fasching, zu viel Kasper, die den Minen ziehen Auf Afterpartys an als Talk mit was Bei den Fashion Szene Jungs sind wir jetzt hart wie Chamäleons Bewegen uns, beschadet von Platten, Plattenlabels im Nebeldunst Ich mag Skater, die writen, doch ich lieb Rider, die skaten So ist es eben, Prioritäten lenken Leben Ich dachte immer nur, die Stärksten überleben Von wegen, Gewinner sind die anpassungsfähig Bei der wenigen, Kadetten mit Streifen denken wie denigen Lenken den großen Wagen, bis Zeichen im Firmament stehen Berechnen Aszendenten mit Zirkeln, die Konsequenzen erweitern die Grenzen menschlichen Denkens Wie Selbsterkenntnis Yo, dein Team will starten, doch ich stopp euch aus Skischaden Wie USA-Soldaten an Grenzen, wo Mexikaner warten Zu viele Illuminaten, riechen den Braten Versuchen zu charten, zu wenig Kumpels, alles nur Kameraden Weil ENAs Boys casten, die keine Fragen haben Und alle Rechte übertragen für den neuesten Wagen Geklonte Helden in verkronten Felgen Rollen auf breiten Straßenzügen, verbreiten Scheiße und wahre Lügen Trotzdem stehen Manager wie Don King am Boxring Verdienen doppelt, denn beide Trottel boxen für sein Team Wir geben gut Acht ziehen den Hut ab vor jedem Auftrittstag, dass auch im Club noch Schub hat. Rauchen und saufen bis nachts, wenn alles zumacht und wagen Hits mega mit Trouble bis Kuhkaff. Gesellschaft ist U-Haft, Plastikmenschen in Buntlack, kleine Gremien entscheiden über das, was man zu tun hat. 1984 unterstreiche ich mit gelben Farbstift, Orwells Theorien residieren auf meinem Nachttisch. Zielbullen auf Nachtschicht, Zoom auf Nachtsicht, spionieren taktisch, deine vier Wände öffnen sich. Bist du nicht der, der wegsieht, wenn ich frei sag Du spürst den Einschlag, wenn mein Zweirad einparkt Deine Einfahrt zeigt mir klar, was hier stattfand Dein Einfamilienhaus am Stadtrand Mit Jägerzaun und Glasfront vom Balkon, wer beim Nachbarn zu Gas kommt Liest Stacks in Front, die Kapital merkst Die du beim Mars einsteckst Dann lese Zirkel umreißt 90 Grad Du liest den Männer wuchs nach, was deine Frau im Bett am liebsten mag Chris reißen meistens im Körper des Feindes Manchmal scheint es, als wäre Privates kein Geheimnis Telefonverzeichnis, Konto, Orkan, Geld bieten Einsicht Und ein Strich von Kohle und Bleistift zeigt schon reichlich und trotzdem weiß ich, dass kein Weidermann Reimbuch einsieht und das eigentlich alles von Wichtigkeit in meinem Geist liegt. Du brauchst nicht mal zuzuhören, Alter, wir drucken Lautschrift. Achte beim nächsten Inlay auf das, was aus den Zeilen raussticht. Bei deinem Staumix bringt Lautnis auch nichts. Pass auf und glaub nichts von dem, was Fame dir auftischt. Genau, Chris, bei Plan von Stieber und Kirsten Kauflicht. In La Familia ist die Kombo nicht nachgedacht.